Assalamualaikum, halo sobat. Semoga hari ini kamu sehat selalu ya. Pada kesempatan ini, Damai Jaya ingin mengajak sobat semua mengekspos keindahan salah satu pantai yang ada di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ya. Kalau orang Sumatera Utara pasti pada tahu ini. Sejuknya Pantai Bunga di Batubara. Biarpun begitu, tetap ikutin expose kita dan jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan subscribe like comment and share buat yang di luar sumut apalagi silahkan disimak videonya ya berikan dukungannya dengan subscribe share komen ya bosku oke yuk sama-sama kita ikutnya guys Lokasinya tidak begitu jauh dari kota Batubara, bosku. Bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Sedangkan untuk tiket masuknya rp rupiah per orang plus uang parkir kendaraan. Cukup murah ya, guys. Dengan uang segitu udah bisa bersantai dan nyenengi keluarga kalian nih. Desiran angin sepoi-sepoi akan menyedot tubuh saat berada di pantai ini. Pantai yang terletak di Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Agenda besar yaitu pada saat hari-hari besar seperti hari kemerdekaan, libur keagamaan, libur sekolah ataupun akhir pekan. Ini merupakan musim teramai di Pantai Bunga ini. Thank you. yang ingin menyaksikan pemandangan pantai pemandangan laut di sini juga disediakan beberapa perahu dengan tarif Rp30.000 tentunya pemandangannya dari tengah laut akan sangat menarik melihat hamparan pasir putih pantai bunga ini apa lagi sobatku tentu anda akan sangat terhibur sekali jika anda berkunjung ke pantai bunga ini bersama keluarga dan rekan-rekan semuanya. Oke sobat, sekian ekspos kita kali ini. Sampai ketemu pada ekspos selanjutnya. Jangan lupa subscribe and like channel ini agar berkembang dan semakin baik di kemudian harinya. Goodbye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.